Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku di Putri Tunggal. Di video kali ini review masker. Mas Ya, kalian mungkin kalau yang udah tahu masker ini ya kalian dikasih lagi sama masker ini ya, tapi kalau kalian yang baru masker ini kalian pasti penasaran dengan reviewnya. Ya di aku mau bacain info seputar tulisan ini daripada berlama-lama langsung kita buka aja ini udah aku bukanya tadi soalnya buat kamu sorry buka dan kita ambil nah ini maaf ya karena udah buka jadi nggak penuh lagi nah isinya itu biru biru kayak gini biru nah, itu cerah banget ya kalian bisa lihat di sini tuh cerah banget jadi yang goyang kayak gitu ye nah jadi aku di sini mau nyampein cara pakai maskernya di sini itu di sini kan di sini tuh ada jaraknya deh di sini bukan jarak sih sebenarnya di sini itu agak kasar kayak gitu loh jadi aku mau coba peel off nah langsung aku pakai tangan kayak ini aku ambil segini guys

belakang jenis sini susah karena aku makannya terlalu tipis ini. Hmm, karena hingga akhirnya dan di sini itu dan di sini itu kalian bisa oh, ya, ini pas dikopek-kopekin itu di kulit itu sama sekali nggak sakit bener-bener sama sekali kalian harus banget coba masker ini guys rekomendasiin banget masker ini cocok banget sumpah beneran ini cocok banget anak ini harganya itu cuma kalau salah itu 32.500 aku beli itu pas aku masih kerja aku ya, kie masker dan kue kali ini sampean bukan sampean kue pakai halus halus kie kayak